des systèmes de lance-flammes lourds et des tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies d'Oterny de la République populaire de Donetsk et et Dibrova de la République populaire de Luhansk. Au cours de la journée, jusqu'à une centaine de militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de forces sud, des frappes de l'aviation et de l'artillerie opérationnelle et tactique, les pertes quotidiennes de l'ennemi se sont élevées à 110 militaires et mercenaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes, cinq véhicules de combat blindés, cinq véhicules. Un véhicule de combat MLRS grade, des obusiers et automoteurs Acacia et Carnation, ainsi que des obus Mstabé et des 30. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de force Vostok ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Vigledar de la République populaire de Donetsk,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 En outre, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près de la colonie de Novovazilvka dans la République populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 9 roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples IMAR et SMERCH par jour. En outre, 5 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Valoryanovka de la République populaire de Donetsk, Uliepol, Novokrinskoye, région de Zaporozhye et Krinky, région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 405 avions, 228 hélicoptères, 3630 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8497 chars et autres véhicules blindés de combat, 1077 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4478 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9247 unités de véhicules militaires spéciaux.